No niin. Ei me takilla. No niin. Oh.

Đốt này Boy! 哦。 Älä hengitä, se on ihan turha. Ui. Kikka kolmonen. Ei kyllä, jos ei saa kahta kättä, aika kovaa se on. täysillä. Äh, äh. Oho! Vittu! Mitä sehän meni? Sorry.